Николай и Женя, Ира и Михаил, Анна Пятерка, Василий, Татьяна, Харитон Тройка. Анна, Григорий, Дмитрий, Татьяна. Знак Ульяна и единица Борис. Ольга, Семен, Ольга, Григорий. Борис, Ольга, шестерка, цапля. Федор, пятерка, шестерка, щука. Девятка, Григорий, Семен, Анна. Женя, Борис, Евгения Семерка, Николая Женя, Юрий Михаил, Анна Пятерка, Василий Татьяна, Харитон Тройка, Анна Григорий, Дмитрий Татьяна, Знак Ульяна, Единица Борис, Ольга Семен, Ольга Григорий. Борис, Ольга, шестерка цапля, Федор, пятерка, шестерка щука, девятка, Григорий, Семен, Анна, Женя, Борис, Зинаида, Ульяна слышно? Как слышно? Для Женя Семерка, Николай Женя. Иры Михаил, Анна Пятерка. Василий Татьяна, Харитон Тройка. Анна Григорий, Дмитрий Татьяна. Знак Ульяна, единица Борис. Ольга Семен, Ольга Григорий. Борис, Ольга, шестерка цапля. Федор, пятерка, шестерка, щука. Девятка, Григорий, Семен, Анна. Женя, Борис, Зинаида, Ульяна. Для Женя, семерка, Николай, Женя. Юрий, Михаил, пятерка. Василий, Татьяна, Харитон, тройка. Анна, Григорий, Дмитрий, Татьяна. Знак Ульяна, единица, Борис. Ольга, Семен, Ольга, Григорий. Борис, Ольга, шестерка, цапля. Федор, пятерка, шестерка, щука. Девятка, Григорий, Семен, Анна. Женя, Борис, Зинаида, Ульяна. Как слышно, как слышно.